قال الأحنف بن قيس لا مروءة لا مروءة لكذوب زول كذاب ده مروءة ما عنده أصلا ولا سؤدد لبخيل زول بخيل ما بيبقى سيب ولا ورع لسيء الخلق زول أخلاقه سيئة ما عنده ورع ما تشوف الهضمه دي وكان زعلته بيسمع الكلام والله في الانداي ما ما عنده ورع اصلا والانسان البخيل ما بيبقى سيد وكذلك الانسان سيء الخلق ما عنده ورع كان زعل من زول يقول فيه كلام ما فيه ممكن يقول فيه